အသက်စီပုံရောကအရင်တော့ fatty liver ခေါ်ရတယ်တဖြည်းဖြည်း non alcoholic fatty liver disease NAFLD ပေါ့အရက်တောက်တဲ့လူတိုင်းမှာ fatty liver ရှိတယ်။အဲဒါ alcoholic fatty liver disease ဒါမှမဟုတ်ရက်မတောက်ပဲတဲ့စီပုံနဲ့ယောဂတတိတ္တ လူငယ်ဆယ်နှစ်လောက်တော့ဆယ်လိုစီဝတ်တို့ဆယ်ဝန်ကြီးတယောက်ကဘာမှမပြောခင်ဗျားတို့ကလည်းဗျာအဖေလောက်တဲ့ fatty တွေပါ fatty တွေပါပဲဒီ fatty တွေပါကိုခပ်ပေါ်ပဲဆယ်လိုယူစားခဲ့ဒီနောက်ပိုင်းတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးခါဒါပေါ်ယူစားလို့မရဘူး Netflix ဒီဆိုတာနေအဲမှာစီများတိုင်းပြည်ပြီးနေတာနေတော့ဒီတိုင်းမနေဘူးအသေးအပျက်စီးလာတယ်ထိခိုက်လာတယ် အသေးတွေရောင်ရမ်းလာတယ်အသေးဆဲတွေပျက်စီးတယ်အသေးအင်တိုင်းတက်တယ် ALDA ဆိုတက်တယ်အဲ့ဒါတော့ NFL ဒီမဟုတ်တော့ NASH ပေါ့ NASH non alcoholic steatohepatitis ရက်တောင်ဟုတ်တဲ့ steatohepatitis အဆီကြောင့်ဖြစ်တဲ့အသေးအောင်လို့အဲ့တော့ပြန်ပြောရင်အသေးထဲမှာအဆီ ဒီရောက်နေတာတက်တက်ဟို net fat လို့ခေါ်တယ်အချီရောက်နေပြီးတော့အသေးအရောင်းလာတယ်အဲ့ဒါ nash လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ဆင့်အသေးရောင်ပြီးဆိုဆက်ဆက်ပြည့်စည်ပြီးဆိုမြုပ်တယ်ထင်မယ်ထင်မယ်ထင်မယ်အဲ့ဒါကိုဆရာတို့ကအနုဒိထင်ပြီး fibrous tissue တွေမြုပ်တယ်များတယ်ဆိုလို့ဆက်လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ဆင့်ကအသေးကင်ဆာဖြစ်နေအဲ့တော့ ဆရာတို့ non alcoholic fatty liver disease level ဒီအသက်စီပုံပြီးဆိုရင်အဓိကခုအမဆေရဘောမထရောက်ပြည့်စင်ရှိသေးဘူး obitocolic acid ဆိုတာရောက်ပြီးပေါ်လာပြီ။ဘာမျိုးတော့အကြံရောက်မယ်လို့ယူဆတယ်။ပြီးတော့ဆရာကထပ်ပြောတင်တာအဓိကအခြေခံတော့လူမှုနေထိုင်မှုစတာမှုစနစ်ကိုပဲ အဓိကပြောင်းလဲပါအစီတွေလျှော့စားမယ်ပြည်သက်တွေလျှော့စားမယ်လက်ကျင်ကလုပ်မယ်လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်မယ်ဒါအဓိကတန်တဲ့ကုလစီရဘာမှသိမထီရောက်သေးဘူးအဲ့လိုလှုပ်ရှားမယ်အသေးစီပုံတာအသေးအစီရော့လာမယ်ရော့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တက်တာမယ်ပေါ့နှုံးဝင်တော့ဒါတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အသေး၆ခန်းလေးအသေးကင်ဆာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်သက်စီပုံပြီဆိုတော့ပေါ့ဆာလာ ဆောင်လိုက်တယ်ကင်ဆာဖြစ်နေတယ်ကင်ဆာ screening လုပ်ရတယ် alpha fetal ဆိုကင်ဆာ alpha fetal ဆိုတာကျွန်တော်ပြောရင်ဒီလိုလိုနဲ့ဘုဒ္ဓရှိဖို့ alpha fetal protein AFP ဆိုတာတာမန်လူကြီးတွေမှာမရှိရဘူးကလေးဘဝတရေသားဘဝမှာမရှိဘူးလူကြီးတွေမှာရှိပြီပုံမှန်နဲ့ရှိပြီတော့ တရားကျော်ရှင်ယူဆိုင်တော့တက်ခင်တာဖြစ်နေလို့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခုဒီဒီညမှာသတိပြုကိုယ်လောင်မိမောက်လို့တော့စင်ကိုယ်ဝင်ရှိပြီဆိုရင် LFP တက်တက်မှာပဲ။တော့တမန်တွေပြန်ပြောရင် NFL ဒီရှိပြီအသက်စီပုံပြီဆိုရင်6လကလောကိုသဲကိုသာသဆောင်ရဲ့ alpha video 6အဲ့ဒီပုံမှန်6 enzyme နဲ့တအားမြင့်တက်လာပြီး DSA မြင့်တက်လာပြီး user site မကြိုင်မှာအသေးချောက်လက်ကင်တာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကိုရောက်တယ်နင်းနေရစီများလိုက်တာအသေးထိလိမ့်မယ်မင်းပုံမှန်စားနေတဲ့အစားအသောက်တွေထဲမှာစိုးစိတွေပါတော့အသေးကိုထိနေတာပဲမင်း liver မတောက်ထားဘူးလား liver ကပါလဲ တဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပေရှင်မျိုးနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ live up အသေးအားစေးကိုနေ့စဉ်တောက်သုံးခြင်းဖြင့်အသေးစွမ်းဆောင်မှုအားကိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။အသေးအတွက်မစိုးရင်ပါနဲ့ live up အသေးအားစေး C firm caring for well being